totes i cadascuna de les actuacions que es fan als mercats, des de les més petites a les remodelacions integrals, totes tenen una idea molt clara, un objectiu molt marcat, que és que fes uns mercats que siguin més competitius, que siguin més moderns, que siguin més capaços de lligar el que és el comerç que hi ha dins del mercat amb el comerç de proximitat de l'entorn, i sobretot que siguin capaços de donar millors, més i millors serveis a la ciutadania.